Each. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. ここだ どこどこどこどこどこここだディフェンディフェンディフェン Please defend Humiliation. No. А вот это в окна. Заебись, пацан, заебись. Да-да-да. Че, русский есть? И Russian. Russian. Federation. Вау. Wow. Wait for teammate, don't press button please 一応下からもいけるよ Humiliation. Humiliation. Oh my god ここだ寒いサムシングルスサムギョプサルサムタンーシーサムハラ神社 Shoot, shoot, shoot. Evacuate area immediately. Oh, 入っちゃう、入っちゃう。うるさい俺は死んだんだ Jackson. <laughs>